السلام عليكم والله عليكم السلام كسو دغو آه. حرمته مقارك الهجره الى المقارك سوف نسعني به هي ما فدي يا دكتور دكتور كو فدي ولي واحد نو فدي خبير كتخصصي عذره مقارك او ودمه بركه سو شقي واقف فاينو طيب فدي هي هي وين بدا شقيني وين بدا شقيني او ولي اجانب سودانيه السودان. الصومالي بما لك ما مقارك اه سو صار ايوه سو صار السلام عليكم ماذا بك؟ لماذا تسوي مما يشكي آه، آه، مغارك على اليد مغارك على اليد آه مريض مريض آه مريض اونلي آه. هاند في الايد فقط؟ نعم أيوة. الرجلين هل الرجلين موجود؟ لا الرجلين موجودة؟ اها دكتور في العديه Bonin. Oh. Ah. haddaad leedahay cambaaroo cadcaddaan kugu yaallo finan caabu ku yeeshay ciddiyaa ku xoqaysay ha canaadi naftaadee waxaa ciidda dhulkeenna iyo carrigeenna la keenay cisbitaal ku wanaagsan caafimaadka maqaarko dhakhaatiir cilmiyaysani kugu caawinayaane alhijra kaale ku cilba alhijra waxa ay ku taallaa iskayska togdheer dhinaciisa koonfureed wixii faahfaahin kala xidhiidh ciwaanada shaashadda kaaga muuqda